Ирина Викторовна, сядьте сюда на место, пожалуйста, вот помойте. Я Кто там на желточке? Так, менять? Я только вот Алла. Все. Так. Взять было расписано. Государство написано ВГ, а поражал Боржал Густигнева написано Александр Дмитриевич. А, ой, <laughs> а потому что э, так же как и вы и Меньшикова, они указаны с статусом. Ну, типа, а здесь просто гражданин. Ну, я думал об этом. Уважаемые коллеги, начинаем заседание петербургской избирательной комиссии. Предлагаем предложенные повестка дня. Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. Кто против, воздержался, единогласно. По первому вопросу о жалобе Дорогостайского. Давай, Виталий Да, уважаемые коллеги, текст э, решения, собственно, изготовлен мной согласно воле выраженные рабочей группой по рассмотрению жалоб Геннадий ну, а, В нем констатируется то, что э, таки представленный э, председателем территориальной комиссии номер 22 э, свидетельство о проведении им заседания, на котором э, были внесены изменения в распределение бюллетеней, э, в связи с чем э, жалобу предлагается оставить без удовлетворения. Уважаемые коллеги, э, кто, э, решение, ну, Кто за? Против? Держался? Не воздерживался. Решение принято. По второму вопросу о жалобе а, да, я в данном случае назвал э, это обращение жалобы, хотя оно само так не озаглавлено и не содержит э, просьбу о восстановлении права. Тем не менее, по, по содержанию оно жалобой является, поскольку содержит э, указание на, на нарушение индивидуальных прав именно подателя жалобы. ну и кроме того, в результативной части страны выглядела формулировка «оставить обращение без удовлетворения», а э, в данном случае используемая формулировка будет соответствовать э, пункту 6 статьи 75. Эм, как и было решено э, рабочей группой, с одной стороны, обращение, жалоба остается без удовлетворения, но при этом Э, комиссии предлагается признать неудовлетворительной организацию территориальной избирательной комиссии номер 22 работы по обеспечению беспрепятственного доступа лиц, относящихся к категориям, указанным в пункте 23, статьи 23 Федерального закона о выборах президента Российской Федерации, то есть те, кто имеет право э, присутствовать э, на заседаниях э, территориальной избирательной комиссии номер 22 и совершении иных избирательных действий, Э, в помещение, э, собственно, территориальной избирательной комиссии номер 22. Сразу предложил редакторскую правку в пункте 3 направить копию настоящего решения, естественно, не только в ТИК 22, но и в Евстигнееву. Ну, э, у меня, если можно, предложение внести еще одну редакторскую правку. Абзац об упоминании нашего решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии, которым мы обязали председателей организовать. Давайте подумаем. Да. Ну, э, после после такого эффекта. Не, не, не, это не в резолютивной части. Да? Нет, мотивировочной, а где именно, давайте подумаем. А вот смотрите, вот это есть такой абзац, там вместе с а тем прибавки Или вместе с тем. Да, мне тоже кажется. Вот ну, нужно указать, что ему было выбрано копия направления, что противоречит да, решению. Ну, то есть раз, два. После третьего абзаца дополнить абзацем, э, содержащим э, упоминание о принятом позавчера, э, 17 марта 2018 э, года, Сантьевской комиссии решении, э, которым э, предписывается территориальным избирательным комиссиям обеспечить услугу. Да. А, уважаемые коллеги, можно я хотел высказаться? Я хотел как высказаться в поддержку решения о признании недовлетворительным организации работы в ТИК-22. А, партия Роста во все комиссии ТИКи отправила либо наблюдателей, либо членов комиссии совещательным голосом. И единственная комиссия 22, где возникли проблемы с доступом нашего наблюдателя в комиссию, я звонил а, в течение двух часов в эту комиссию вчера утром, а, где я разговаривал и с Ткаченко, и с членами комиссии. Э, они два часа не могли пропустить нашего наблюдателя, помочь ему пройти к помещению ТИКа. Э, я звонил членам комиссии, которые курируют э, значит, этот ТИК, и Покровский, и Фесик. Тоже они смогли не добиться этого. Значит, мне пришлось сюда приехать, поговорить с Ткаченко, и только после 20-минутного разговора с ним всем членам комиссии совещательного голоса наблюдателям начали выдаваться документы или приниматься. Там сидела перед помещением ТИКа 5 человек, в течение нескольких часов их вообще не принимали, мы просто их игнорировали. Поэтому считаю совершенно оправданным такое решение, и, конечно, в будущем надо что-то делать с этим председателем. Уважаемые коллеги, кто за данное решение, прошу проголосовать. По третьему вопросу по жалобе. Ниже говорим. Уважаемые коллеги, также за исполнение решения принятого рабочего по рассмотрению жалоб а, предлагается принять э, решение комиссии по жалобе члена ТИК 23 правозащитного голоса Меньшиковой. А, как установила рабочая группа, в том числе опросив подателя жалобы по телефону, а, член территориальной комиссии номер 29 Меньшикова, Э, направила в территориальную избирательную комиссию, которая она состоит, э, жалобу на действия э, нижестоящих по отношению к 29 участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 2117. Существо обжалуемого действия заключалось в том, что она встретила препятствие при попытке реализовать свое право на ознакомление со списками избирателей податель жалобы указывает на то, что она не была рассмотрена, однако, как мы установили, жалоба таки была рассмотрена, но уже после того, как э, бездействие, связанное с ее нерассмотрением, было обжаловано в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Э, копия решения, которым формально Э, осуществлено рассмотрение жалобы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию э, представлено. Однако, как мы установили, изучив эту копию, решение не содержит э, описательные мотивировочной частей, из него не представляет возможным заключить, что состоялось рассмотрение именно этой жалобы, именно этого подателя жалобы, Эм, эти обстоятельства мы, тем не менее, установили, поскольку э, Меньшикова не отрицает того факта, что рассмотрение жалобы состоялось и что удовлетворение жалобы было отказано. Однако такой подход к рассмотрению жалоб удовлетворительным э, признать нельзя. Равно как и само решение по жалобе, поскольку оно основано на э, позиции о том, что участковая избирательная комиссия была полномочена отказать Э, в ознакомлении со списками избирателей, а позиция такая противоречит по пункту Г пункта 23 статьи 29 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав. В связи с этим предлагается, э, во-первых, признать незаконными действия УИК э, номер, э, избирательного участка номер 20 на выразившиеся в отказе в представлении э, Меньшикова из списков избирателей для ознакомления. Второе. Отменить пункт 1 решения ТИК номер 29 от 19 марта 2018 года номер 42 в части оставления без удовлетворения жалобы Меньшиковой на э, указанные выше действия. Э, указать ТИК номер 29 на необходимость изготовления мотивированных решений по рассмотрению жалоб заявлений о нарушении избирательных прав граждан. В четвертый пункт результативной части также предлагаю редакторскую правку с тем, чтобы направить копию не только в ТИК номер 29, но и, разумеется, подать ее жалобы коллеги, есть еще одна редакторская правка. для обсуждения. В пункте третьем у нас э, формулировка указателей для избирательной комиссии номер 29 на необходимость изготовления мотивированных решений о рассмотрении жалоб о нарушении избирательных прав. Я предлагаю уточнить в соответствии с законом э, фразу не на необходимость изготовления, а на обязанность принятия. Потому что это прямая норма федерального закона, слова необходимость обязанность принятия. Это будет в точном соответствии с федеральным угу. Можно, Олег Олегович, узнать, вот пункт второй, отменить пункт. Да. Это резолютивка. В то же время э, в мотивировочной части говорится о том, что пункт их решений незаконный. Соответственно, вот отме... пункт второй, отменить пункт первый, можно трактовать двумя способами. Забыть и второе, признать незаконным. Э, мы полномочны именно отменить, то есть прекратить действие данного, данного представляется именно такая. Такое право есть у комиссии. Мы можем оставить жалобу без удовлетворения, отменить решение. Всего три пункта, как мы помним, под пункта в пункте 6 статьи 75. Оставить без удовлетворения, отменить а, оспариваемое решение, э, либо и направить и предписать нижестоящей комиссии заново рассмотреть вопрос, либо отменить принятие нового решения. Сколько мне помнится так. Давайте уточним. Значит, оставить жалобу без удовлетворения, отменить обжалуемое решение полностью или в части, в скобках признать незаконным действие бездействия э, и принять решение по существу. В данном случае мы отменяем обжалуемое решение в части. Да, э, э, речь э, и при этом понимаем существо незаконности. И при этом признаем незаконным ну, да, действие. Ну, да. Э, ну, части действий признаем незаконными, а да. части решения применяем, как и предписывает наше законодательное следование. Да. Уважаемые коллеги, кто за данное решение, прошу проголосовать. Повестка дня окончена? Нет, а вот сразу можно вопрос задать? А, ну, Наталья Кучмы, наверное, ответит, да, есть ли у нас э, еще какие-то жалобы, да. которые могли на данный момент. на данный момент, которые мы должны будем рассмотреть до принятия соответствующей избирательной комиссии решения об итогах э, голосования? Э, мне известно о том, что имеется входящая корреспонденция, мы классифицируем ее на жалобы, подлежащие рассмотрению Санкт-Петербургской избирательной комиссии, нижестоящими избирательными комиссиями или э, эм, обращением, на которые может быть дан письменный ответ, я сейчас не готов. Хорошо, но ну, мы завтра хотя бы с утра, если есть необходимость рассмотрения жалоб, получим какую-то Если да, мы могли работать, имеются жалобы, требующие рассмотрения на заседании. Коллеги, коллеги, я вас умоляю. Вы что? что? У нас завтра в 16 заседаний. Мы про рабочую группу. Если, если какие-то жалобы перед заседанием? Ну, это само собой. Мы сейчас еще будем с Олегом продолжать работать, избирать то, что, потому что мы сейчас вот это закрыли, то, что на, на рабочую группу. И уточняющие, если можно. Да, если, например, а мы не рассмотрим а какие-то жалобы, можно, они же в цех валюты. Надо потом... Можно уточняющий момент? Еще а с протоколами ТИКов об итогах голосования жалобы в наш адрес, насколько нам известно, пока не поступали? Вместе с протоколами ТИКов? Не через Рядом а протокол территориальной комиссии, жалоба в территориальную избирательную комиссию. Вместе Нет, э, принятое решение э, территориальной избирательной комиссии, соответственно, и регистр, соответственно. Она ничего не Имеются жалобы, решения ну, по жалобам, прилагаемые в наш Нет, работаем с колесом. Все на связи. А где-то у нас, например, Видите, мы там понимаем. Понятно, что это... Если